Bonjour à tous, j'enregistre ce tutoriel pour vous présenter une méthode pas à pas pour sous-titrer les prêches du pasteur Anderson diffusées sur YouTube. Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment automatiser un volume de tâches très important et vous faire gagner un temps considérable. La méthode consiste simplement à récupérer un fichier sous-titre et à le traduire automatiquement Évidemment, la traduction automatique n'est jamais parfaite, et il y a toujours des erreurs. Et rien ne peut remplacer une intervention humaine pour corriger ces fautes de traduction. Cependant, vous pourriez être surpris comment la création automatique de sous-titres peut approcher la perfection dans certains cas, I'm a Baptist, I'm Christian, once saved, always saved, easy believism. It's easy to be saved. You believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. And you know what? It's the hard part that was done by Jesus on the cross. La première étape. Vous devez télécharger les outils informatiques nécessaires. Le premier logiciel à télécharger est 4K Video Downloader. Il vous permet d'extraire des vidéos et des sous-titres depuis YouTube et d'autres médias. Vous pouvez télécharger facilement et gratuitement le programme sur le site officiel de 4K Downloader. 4K Downloader est disponible pour Microsoft Windows, Macintosh et aussi open source. Téléchargez-le et procédez à l'installation selon vos préférences. deuxième logiciel à télécharger est IJSub. C'est un logiciel très puissant de sous-titrage. Il est disponible en téléchargement sur le site officiel d'IJSub. Vous allez sur le site d'IJSub et vous téléchargez l'exécutable selon votre système d'exploitation. Ensuite, sur cette même page, il faut télécharger le dictionnaire correspondant à la, langue dans laquelle vous allez traduire les prêches et les vidéos du pasteur Anderson. Téléchargez le fichier et installez-le comme n'importe quel programme exécutable. Si le dictionnaire n'est pas disponible dans votre langue, vous ne pourrez pas utiliser un correcteur orthographique lors du travail de traduction humaine. Nous pouvons maintenant commencer à traduire et à sous-titrer. Il y a trois cas différents qui peuvent se présenter, et selon chacun de ces cas, nous devons employer une méthode de traduction automatique différente. Premier cas, la vidéo que je veux traduire possède un fichier sous-titre créé manuellement, et je veux traduire et sous-titrer cette vidéo dans une des huit langues suivantes. Allemand, espagnol, français japonais hollandais portugais russe ou chinois. C'est le cas le plus facile. Nous allons utiliser ce fichier sous-titre créé par un humain et nous allons le traduire automatiquement et très précisément. Deuxième cas, la vidéo que je veux traduire possède un fichier sous titré manuellement et je veux traduire et sous-titrer cette vidéo dans une langue autre que l'allemand, l'espagnol, le français, le japonais, le hollandais, le portugais, le russe ou le chinois. Ce cas présente quelques manipulations supplémentaires par rapport au cas numéro 1 mais cela reste très facile à traduire et à sous-titrer. Troisième cas, la vidéo que je veux traduire ne possède pas de fichier sous-titre créé manuellement. Dans cette situation, nous générerons automatiquement un fichier sous-titre à partir de la reconnaissance vocale du pasteur Anderson et nous le traduirons ensuite. C'est le cas qui demande le plus de travail humain en plus de la traduction automatique, mais le fichier sous-titre que vous aurez ainsi créé manuellement permettra à quelqu'un d'autre de sous-titrer beaucoup plus facilement la vidéo dans son propre langage. Comment dois-je faire pour rechercher les prêches et les films du pasteur Anderson contenant déjà des fichiers sous-titres créés manuellement En recherchant des vidéos sur YouTube en appliquant des filtres à ma requête. Je vais sur YouTube et dans la barre de recherche, je tape Sanderson 1611. Anderson 1611, tout attaché, en minuscules et en chiffres. S. Anderson 1611. Après avoir lancé cette première recherche, je vais l'affiner avec l'option filtre. Je ne veux que les vidéos avec des sous-titres. Et maintenant, j'ai toute la liste des vidéos avec sous-titres. Ensuite, si je veux seulement sous-titrer un petit clip, je rajoute le filtre inférieur à 4 minutes et la requête globale se relance selon ce nouveau critère. Maintenant, vous avez seulement une liste de petites vidéos qui comportent un fichier sous-titre créé manuellement. Premier cas de traduction, je veux traduire une vidéo du pasteur Steven Anderson qui comporte déjà un fichier sous-titre créé manuellement et je veux traduire et sous-titrer cette vidéo en allemand, en espagnol, en français, en japonais, en hollandais, portugais, russe ou en chinois. J'ai choisi pour illustrer le cas numéro 1 de traduction la vidéo nommée Thessalonians Moments 1 Not Appointed to Wrath. je vais la télécharger et je vais la sous-titrer en espagnol pas à pas. One of the most common verses brought up by those who believe in a pre-tribulation rapture is 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, where the Bible says, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. mantra Je vais pouvoir facilement réaliser cette tâche car un frère roumain a déjà créé manuellement un fichier sous-titre dans sa propre langue. Le fichier nommé English auto est un fichier basé sur la reconnaissance vocale de la voix du pasteur Steven Anderson nous étudierons euh, l'utilisation de ces fichiers dans le cas numéro 3. Je vais d'abord télécharger le fichier sous-titre et la vidéo. Pour cela, je copie l'adresse URL de la page YouTube. Et je la colle en cliquant sur le bouton coller le lien sur 4K Downloader. Je règle les paramètres. Je veux télécharger la vidéo en format MP4 et je veux une haute résolution. Et là, dans télécharger les sous-titres, je choisis espagnol auto-translated automatiquement. J'indique le chemin pour euh, l'enregistrement des deux fichiers, vidéo et sous-titres, et je télécharge. J'ai téléchargé sur mon bureau une vidéo et un fichier sous titres avec l'extension .srt. fichier sous titres traduit automatiquement en espagnol que j'ai téléchargé. Ce fichier est au format .srt. C'est le format qu'accepte YouTube pour les fichiers de sous-titres. Attention, le fichier natif de sub est le .ass. Si j'ouvre un nouveau document et que je l'enregistre, sera au format .ass, un format que n'accepte pas YouTube. Ce fichier que j'ai créé pour l'exemple est au format .ass. si pour une quelconque raison vous enregistrez votre fichier sous-titre au format .ss, ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez trouver sur internet avec une simple recherche plusieurs convertisseurs SRT. Sur la page du convertisseur que j'ai choisi, je télécharge le fichier .ass que je veux convertir au fichier .srt, je choisis le format .srt et je clique sur convertir. Maintenant, je peux télécharger sur mon bureau le fichier qui a été converti au format .srt. Et maintenant je vais commencer à corriger le texte en espagnol du fichier sous-titre. Premièrement, j'associe ce fichier sous-titre à la vidéo correspondante. Pour cela, je vais dans l'onglet Vidéo, dans la barre de menu Général, et je clique sur Ouvrir une vidéo. Well, what's interesting is just two chapters earlier in chapter 3, it says that we are appointed to tribulation. In verse 3, it says that... Laissez-moi vous présenter rapidement quelques fonctions essentielles de AIJ Sub. Dans l'onglet Affichage, je peux accéder au paramétrage de langue du logiciel et aux options générales. Dans l'onglet Sous-titres, je peux accéder au paramétrage de la correction orthographique selon les dictionnaires que j'aurais installés avant. Dans l'onglet Sous-titres, je peux accéder au gestionnaire de style des sous-titres. les réglages que vous pourrez faire dans le gestionnaire de style de sous-titres ne seront jamais pris en considération dans un fichier sous titres au format .srt. Seul le format .ass prend en compte ces paramétrages de style et de sous-titres. Vous pourrez utiliser ces paramètres de style seulement en enregistrant le fichier au format ASS pour ensuite l'incruster dans une vidéo. Pour sous-titrer classiquement une vidéo sur YouTube, nous n'utiliserons pas ces paramétrages de gestionnaire de style mais il est utile d'agrandir si nécessaire le texte pour pouvoir travailler confortablement. Je commence maintenant à corriger les erreurs de traduction automatique dans le fichier sous-titres. Ici, je fais le choix personnel de garder le mot espagnol rapto plutôt que le terme arrebatamiento qui apparaît aussi dans la Bible Reina Valeria Gomez. Vous serez parfois obligé de prendre des décisions sur les mots exacts à employer lors de la correction du texte. Soyez sage quant à ces choix que vous ferez. Ici, je remplace la lettre 1 par le mot espagnol primero. J'appuie sur Entrée. Arrivé à ce point, je réalise que les passages de la Bible cités par le pasteur Anderson ont été traduits automatiquement, et ça massacre la parole. Il est hors de question de corriger des versets de la Bible de façon hasardeuse. Il faut que je remplace tout le passage par les versets originaux de la Bible. Pour cette traduction en espagnol, j'utiliserai la Bible Reina Valeria Gomez, édition 2010. J'appuie sur Entrée. S'il vous plaît, prenez toutes les précautions nécessaires dans le choix de la Bible que vous utiliserez dans votre langue. C'est un point capital à régler si vous voulez traduire les prêches et les vidéos du pasteur Anderson dans d'autres langages. Je remplace le mot ordenados par le mot puestos qui est le mot utilisé dans la Bible Valeria Gomez. J'appuie sur Entrée. je dois remplacer le mot problemas, qui signifie problème en espagnol, par le mot tribulaciones, qui signifie tribulation en espagnol. Ce n'est pas un choix personnel de traduction. Je suis dans l'obligation d'utiliser le mot tribulaciones » plutôt que le mot problemas. Je pense que vous comprendrez ça facilement si vous êtes un chrétien biblique. For verily when we were with you, we for verily when we were with you, Tribulation and the wrath of God are two very different things. The tribulation and the wrath of God are Ici, nous avons un mot incompréhensible, car le frère roumain qui a créé en premier un fichier sous-titre a dû faire une faute d'orthographe. Il est important de vérifier l'exactitude de votre traduction afin que d'autres personnes puissent utiliser votre travail. three mentions that were appointed to the tribulation. That were appointed to the tribulation. Chapter order that these events will take place. Order that these events will take place. Order that these events will take place. And that's the exact order that these events will take place. First, order that these events will take place. First, the tribulation. order that these events will take place, order that these events will take place. And that's the exact order that these events will take place. First, the tribulation. Après avoir corrigé les erreurs de traduction du fichier sous-titre, je vérifie une seconde fois en activant la lecture de la vidéo. One of the most common verses brought up by those who believe in a pre-tribulation rapture is 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 where the Bible says, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. And this is sort of a mantra amongst those who are pre-trib, you know, not appointed to wrath, we're not appointed to wrath, not appointed to wrath. Ici, je vais peaufiner le sous-titrage en rectifiant la limite de début et la limite de fin de la ligne de sous-titre. It's sort of a mantra amongst those who are pre-trib, you know, not appointed to wrath. It's sort of a mantra amongst those who are pre-trib, you know, not appointed it's sort of a mantra amongst those who are pre-trib. Not a point of wrath. Not a point of wrath. Well, not a point of wrath. Not a point of wrath. Not a point of wrath. Well, what's interesting. not appointed to wrath. We're not appointed to wrath. Not appointed to wrath. Well, it's interesting. Is just two chapters earlier in chapter three, it says that we. God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. And this is sort of a mantra amongst those who are pre-trib, you know, not appointed to wrath, we're not appointed to wrath, not appointed to wrath. Well, what's interesting is just two chapters earlier, in chapter 3, it says that we are appointed to tribulation. In verse 3, it says that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and ye know. So, so true, we're not appointed to wrath, but chapter 3 says we are appointed to tribulation. The tribulation and the wrath of God are two very different things. Also, I think it's really interesting how chapter 3 mentions that we're appointed to the tribulation. Chapter 4 mentions the rapture. Chapter 5 says we're not appointed to wrath. And that's the exact order that these events will take place. First, the tribulation, then the rapture, then God pours out his wrath. Maintenant, le fichier sous-titre est correct. Avez-vous vu avec quelle rapidité cela a été fait J'enregistre le fichier en cliquant sur ce bouton. N'utilisez pas la fonction enregistrer sous, sinon le fichier sera enregistré au format .ass. Je vous rappelle qu'en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez très facilement convertir un fichier .ass à un fichier .srt et aussi dans d'autres formats si vous choisissez d'utiliser d'autres logiciels pour exploiter un fichier sous-titre. Maintenant je vais télécharger la vidéo et les fichiers sous-titres sur YouTube. Pour cela, je télécharge sur YouTube la vidéo que j'avais préalablement téléchargée. vais dans mon gestionnaire de vidéos. Et je vais cliquer sur modifier, puis sous-titres. Dans cette nouvelle fenêtre, je vais cliquer sur Ajouter des sous-titres et je vais chercher espagnol dans la barre de recherche. J'arrive à la page de création des sous-titres. Je vais utiliser le fichier sous-titres en espagnol que j'ai créé. Je clique sur importer un fichier Puis je choisis fichier de sous-titres et je clique sur sélectionner un fichier et je vais importer le fichier de sous-titres espagnol que j'ai créé. And this is sort of a mantra amongst those who are pre-trib, you know. You, we told you before that we should suffer. Puis je clique sur publier. Maintenant, vous pourriez souhaiter que ces sous-titres en espagnol démarrent automatiquement lorsque quelqu'un démarre le visionnage. Pour cela, cliquez sur l'onglet Info et paramètres. Dans le champ Tag, j'insère une étiquette YT 2cc égale on et j'appuie sur Entrée ou barre d'espace. Avec ce tag, les sous-titres démarreront automatiquement à chaque lecture de la vidéo. Vous n'avez plus besoin d'indiquer dans la description qu'il faut cliquer en bas à droite pour activer les sous-titres. J'ai fini de poster la vidéo sous-titrée en espagnol sur ma propre chaîne. Je vais maintenant envoyer le fichier sous-titre à l'adresse mail de l'église Faithful Word afin qu'il télécharge le fichier sous-titre sur la chaîne officielle du pasteur Steven Anderson mais il reste un petit travail à réaliser avant de le renvoyer. Je vais sur le site de l'église Faithful Word et je clique sur l'onglet Foreign Language. Ici, je constate que les vidéos sous-titrées sont toutes accompagnées d'une transcription du texte traduit. par exemple ici en arabe. Je dois créer une transcription du texte que j'ai traduit en espagnol et l'envoyer avec mon fichier sous-titre à l'église Faithful Word. Pour cela, rien de plus facile maintenant que j'ai un fichier sous-titre. J'ouvre le fichier sous-titre avec AIJSUB je clique sur n'importe quelle ligne au hasard et je sélectionne tout en faisant CTRL A ou alors je vais dans l'onglet sous-titres et je fais sélectionner tout. Puis je fais clic droit et j'utilise la commande joindre assemblée. L'ensemble du texte est maintenant regroupé dans une seule case. Il ne me reste plus qu'à tout sélectionner, copier ce texte et le coller sur un fichier texte que j'enregistrerai. Vous pouvez vous servir de cette dernière étape de la transcription pour effectuer une ultime vérification en utilisant le correcteur orthographique de votre logiciel de traitement de texte. Hmm. Je vous rappelle qu'il est important que votre fichier ne comporte pas de fautes d'orthographe pour que quelqu'un d'autre l'utilise afin de le traduire automatiquement dans sa langue. Vous pouvez avoir accès aux transcriptions originelles en langue anglaise sur le site de l'église Faithful World en cliquant sur l'onglet Texte. Cela peut vous servir de guide lors de vos traductions. Vous avez aussi accès à la vidéo sous-titrée en cliquant sur le lien vidéo ou en double-cliquant sur le titre de la vidéo YouTube intégrée à la page. examinons le deuxième cas possible si je souhaite sous-titrer des prêches et des films du pasteur Steven Anderson. La vidéo que je veux traduire possède un fichier sous-titre créé manuellement et je veux traduire et sous-titrer cette vidéo dans une langue qui n'est pas l'allemand, ni l'espagnol, ni le français, ni le japonais, ni le hollandais, ni le portugais, ni le russe ou le chinois. Dans ce cas-là, il nous suffira d'utiliser la boîte à outils de Google Translator plutôt que la fonction de traduction automatique du logiciel 4K Downloader. Pour cette démonstration, je vais traduire la vidéo Thessalonian Moment One, à nota pontietographe, dans une langue autre que l'allemand, l'espagnol, le français, le japonais, le hollandais, le portugais, le russe ou le chinois. Je télécharge la vidéo avec 4K Downloader. Je vais télécharger le fichier sous-titre créé manuellement par notre frère roumain et je vais pouvoir m'appuyer sur son travail pour pouvoir sous-titrer la vidéo dans une autre langue. Dans ce cas précis, le fichier sous-titre s'appelle Limba Romana. Veuillez noter que dans la plupart des cas, vous trouverez sur la chaîne YouTube du pasteur Anderson des fichiers sous-titres qui ont été créés en langue anglaise. Vous téléchargerez donc dans ce cas le fichier sous-titre dénommé English. Attention, les fichiers sous-titres English auto-generated ne sont pas des fichiers créés manuellement, mais des fichiers générés automatiquement par reconnaissance vocale. Leur utilisation sera décrite ultérieurement dans le cas numéro 3. J'ouvre le fichier sous-titre roumain que j'ai téléchargé. C'est un fichier sous-titre créé manuellement. Ici, il doit y avoir une faute d'orthographe, comme nous l'avons vu lors du cas numéro 1. Mais je suis incapable de corriger cette faute d'orthographe parce que je ne parle pas roumain. Je vais maintenant utiliser Google Translator Toolkit pour traduire automatiquement ce fichier sous-titre roumain dans n'importe quelle autre langue. Une fois cette traduction automatique réalisée, il ne me restera plus qu'à corriger les erreurs de traduction. Je me rends sur la page de Google Translator Toolkit. Assurez-vous que l'onglet Traduction active soit le dossier sur lequel vous travaillez. Je clique sur Importer. Je clique sur Ajouter un fichier à traduire puis sur Charger un fichier et j'indique la langue d'origine de mon fichier sous-titre. Dans ce cas précis, il s'agit du roumain. Vous devez toujours indiquer la langue d'origine du fichier sous-titre. Si le fichier sous-titre avait été manuellement créé par l'église Faithful Word, il serait en langue anglaise. Mais nous pouvons utiliser n'importe quel fichier dans n'importe quelle autre langue du moment qu'il a été créé manuellement par un être humain. Je choisis de traduire ce fichier sous-titre en italien. Si votre langue n'est pas proposée par défaut, vous pouvez la trouver dans la barre de recherche. Vous pouvez choisir ici la langue qui vous convient. Je clique sur Suivant. Je réponds non merci à l'offre commerciale de Google. J'arrive à cette page. Ne tenez pas compte du message 0% complété et double-cliquez sur le nom du fichier. Vérifiez que la traduction automatique en italien ait bien eu lieu puis refermez cette fenêtre. Cliquez sur la case à côté du nom du fichier, puis cliquez sur Télécharger. Vous avez maintenant un fichier sous-titre en italien qu'il vous faudra corriger. trouvons ici les mêmes erreurs de traduction dans le cas numéro 1 lorsque nous avions traduit ce fichier en espagnol. Les passages de la Bible ont été traduits automatiquement. Il faut donc que je les remplace par le verset original. Le mot tribulation a été traduit en problème. Ici, la faute d'orthographe provenant du fichier créé manuellement en roumain. Je n'ai plus maintenant qu'à corriger ces erreurs, enregistrer le fichier au format SRT, créer une transcription du texte comme nous l'avons vu auparavant dans le cas numéro 1, et j'envoie les fichiers à l'église Facebook Word. Troisième cas. La vidéo que je veux traduire ne possède pas de fichier sous créé manuellement. Dans cette situation, nous générerons automatiquement un fichier sous-titre à partir de la reconnaissance vocale du pasteur Anderson et nous le traduirons ensuite. C'est le cas qui demande le plus de travail humain. Mais le fichier sous-titre que vous aurez ainsi créé permettra à quelqu'un d'autre de sous-titrer plus facilement la vidéo dans son propre langage. Pour cette démonstration, je vais traduire et sous-titrer en birman la vidéo Why the Rich Rarely Get Saved. Vous devriez toujours vous assurer que quelqu'un n'a pas déjà créé manuellement un fichier sous-titre pour cette vidéo. Cette vidéo ne dispose que d'un fichier sous-titre généré automatiquement par la reconnaissance vocale des paroles du pasteur Steven Anderson. Ce fichier est nommé English Autogenerated ». Je télécharge cette vidéo à l'aide du logiciel 4K Downloader. Ici, le fichier sous-titre généré automatiquement par reconnaissance vocale des paroles du pasteur Steven Anderson est nommé de façon générique English Transcribed. J'ouvre le fichier sous-titre que je viens de télécharger. J'associe la vidéo correspondant au fichier sous-titre. Ici, je constate qu'il y a trois problèmes. Premièrement, le texte est en anglais et n'est pas encore traduit en birman. Deuxièmement, le texte des sous-titres est rempli de lignes de code qui vont me gêner pour corriger le texte. Troisièmement, les lignes de texte sont dans le désordre. Leur agencement est adapté au système de défilement des sous-titres de YouTube, mais cela devient problématique lorsqu'on les exporte sur un logiciel de sous-titrage. Voici la vidéo sur YouTube avec les sous-titres. In verse 23, Jesus looked around and said unto his disciples, this, this is after the guy walks away and now he's talking to the disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words, but Jesus. Ici, le même fichier sous-titre une fois lu sur In verse 23, Jesus looked around and said unto his disciples, this, this is after the guy walks away and now he's talking to the disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words, but Jesus answereth again and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches Je vais régler les deux premiers problèmes grâce à des fonctions avancées de A sub. Pour effacer les lignes de code inutiles, je clique dans n'importe quelle ligne de texte. Je sélectionne toutes les lignes avec la fonction Sélectionner tout dans l'onglet Sous-titres. ou alors je maintiens enfoncé la touche contrôle de mon clavier et j'appuie sur la lettre A. Ensuite, je clique dans l'onglet Automatisme, puis je clique sur la fonction Bande de balise. Mon fichier est maintenant débarrassé des lignes de code inutiles. Ensuite, pour classer dans l'ordre chronologique les lignes de texte de sous-titres, je sélectionne encore toutes les lignes. Je fais un clic droit sur la sélection et j'utilise la commande Mettre en temps continu modifié depuis la fin. Mes sous-titres sont maintenant dans un ordre convenable. In verse 23, Jesus looked around and said unto his disciples, this, this is after the guy walks away and now he's talking to the disciples, How hardly shall they that have riches enter into the Si vous constatez un décalage entre les sous-titres et les paroles du pasteur Steven Anderson, annulez la mise en temps continu depuis la fin en cliquant dans l'onglet Édition, puis Annulez tout. Vous pouvez aussi utiliser la touche CTRL plus la touche Z. Recommencer la mise en temps continu, mais depuis le début cette fois-ci. J'enregistre en cliquant sur cette icône ici. Je n'utilise pas la fonction enregistrer sous Sinon, mon fichier sous-titre sera enregistré au format .ass. Je peux maintenant utiliser Google Translator Toolkit pour traduire ce fichier sous-titre dans n'importe quelle langue. In verse 23, Jesus looked around and said unto his disciples, this, this is after the guy walks away and now he's talking to the disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? Il ne me reste plus qu'à suivre la procédure que nous avons déjà vue ensemble. corriger les erreurs de traduction, créer une transcription du texte et envoyer ces fichiers à l'église fait sous Word. S'il vous plaît, n'oubliez pas de créer la transcription du texte. Maintenant, tout le monde peut utiliser ce fichier sous-titre pour le traduire très facilement dans sa langue, en utilisant une des deux méthodes que nous avons vues précédemment. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura apporté les outils nécessaires pour la traduction et le sous-titrage des prêches et des documentaires du pasteur Steven Anderson. Merci.